tantana wa aman hutai usai pasaru e sue tairan tanehe larei hatuai mahai masumahe aman larei eh nalapuhe dihalturer masu-masu lalau eh sioba saudara gandongi, amalohi panggil pulangi. Dekat-dekat ingat akang hati ini paling sanangi Biar tak bisa gunung dan tanjung Tapi jangan pernah mau lupain Asal deng usul dari sana Di pung tanah amalohi lohi manisi Amalohi panggil katung pulang eh Anak cucu hati duole Karmel sedudu dan somayang balogu pasagame kami pulang saudara eh. Amalohi panggil katong pulang eh. Anak cucu hati jantung eh. Orang tua angkat hati Upu suwe ite Tuntun sampai baku dapat eh. pulang gandung Mau lagu pasar panggil Tunggu ale dong Mari pulang lian negeri sudahlah hati jantung pintu karnya sudah duka Su tunggu katong Biar tak beda gunung tanjung Tapi sing bisa lupa amalohi sampai mati Tanpa katong putus pusat. Jantung lama lai amalohi game game Mari pulang jua katong baku rame rame Ngejanji moyang moyang sayang lain jaga ikatan bela gandung jangan lupa tali kain katong semua satu sing boleh kasih jatuh amalogi lohi manis katong semua dari situ kusuk-kusuk kampung tengah kampung baru lemak pone sing boleh kasih beda mari katong baku kele mahai masuk masumalarei eh nala poe amalohi taharua amalohi itu satu hidup baik-baik sing boleh baku marah jambi perkara sampai musuh darubara Hingga hingga anak cucu Katusa buah saudara Sudah tanam dalam dada di satu darah Se hale hatu Hatu lisa pei Se lisi hasopa Hasopa lisa e Pandini mai mai Hasopa e hena panggil katong pulang eh anak cucu hati jantungnya, anak cucu hati jantungnya. orang tua angkat hati upu suwe ite tuntun sampai baku dapat eh so